mina ubizwa ngobuhle benkosi moya hlala esingaveli emarula under iplamp thina uhlelo lokusiqina abantwana belungakafiki kithi lathi njengabazali sisa ukuthi ngani luyafika kithi lisincedise ebantwaneni nami ngani vundla ngihlala Eplam Tree eSringaveli uhlelo lolu lokuscreen abantwana belungakaze lufike ngakho siyalufisa ukuthi lathi lufike sibone phela impilo kahle yabantwana bethu ukuthi um ihamba njani ngoba kukhanya kuluhlelo oluhle sibilo olujabulisayo olutshengisa ukuthi sihlale siyazi lathi abantwana bethu ukuthi banakekekile